Grabatzen ari nahi momentuan hau da abenduaren hogeita zazpian, betetzen dira perroita mar urte martuteneko espetxetikan atera nintzala, presonte egitikan. Eta sekula ez muen pentsatuko horren beste urte pasata gero, gure presoen eta erbesteratuen eskubideen aldeko aldak, aldarrik apena egin beharko genuenik. Horre inoiz baino ozenkiago Deiza zaituztet beste hainbat lagunekin batera, zaubeten lekuan zaudetela, manifestatzeko gure preso eta erbesteratuen eskubiden alde. Aurrera bada, irabaziko dugu borroka hontan.